Saga Stars. Hit Maker. Kifo, kifo, kifo, nimekuita mara tatu, sikujua jua lakini nakutafuta. Wengi wetu dunia wanakuogopa, ni deni gani lako wako nalo nikulipe Kama we ni mwanaume tokea tuongee, kama uko presentable tokea tukuone, kama uko prodi ya matendo yote unayofanya, jiweke wazi tujue ni nana na tumaliza. Hivi nikuulize, uko na familia? Nashanga kila mahali tunapoenda upo, majini muta kizuba kidogo na muchukua duniani kama mama muli shinda kutuvuna tukipeperuka angani huu na tungojea nizone gani sefu yenye hupo na kuuliza hata tujifichu siku bado upo kwa giza na tukijifungia kwa nyumba ukose njia alafu unawadanganya watu wanajinyonga wengine unawasukuma barabarani wanagongo wapenzi unawadanganya mapenzi wanabomoa ukiona haitoshi unawapushi kuuana hivo na mupenzi au wewe uko singo na ndomana ujuu uchungu wa kupoteza mupenzi kuzika ndugi na umara Rafiki na inauma, jirani pia inauma, lakini wewe hujuu uchungu kila watu unawavamia, wenye hawana hati ya kila siku na dandia Huogopi watoto, huogopi wazee, akili chizi yanu naye na muchukua akili kicha, hata ukuogopa Yesu mtoto wa Mungu na mama yake Maria. Kila mwenye na kujua kuna naye kupenda, we ni mubaya, we ni mubaya, sikufichi. Sema unataka nini before ya watu wote tujue nini unataka tukupe, lakini pia siso twache sema unataka nini before ya watu wote tujue kutuacha. Naangaika sana huku nje tukitafuta, siku zetu za kupata zikiwa zimefika, alafu natuchukua ovyo bila kutumia, pengine unachukua wale tunaotafutia. Sikiza, inauma sana usijupatikane, na kuonya wewe utakula mabale. Tembei ukijificha, hasidu natupea ukipatikana mimi sijasema kitaisa. Au tucheze deal, mi na wetufunge ndoa, bado ukinichukua nibaki kuwa wako, nisimupende mutu wanga, lafu yumuchukue Asinipende mutu ni chukuu muumize Kama uko tayari tokea pete nimeleta na juu napenda kukula mbuzi tutachinja Tutawaita watu wote uombe msamaha Ubaki duniani au nichukue wa mwisho Aya, ngoja kwanza nikuulize, unajua uko fani wewe, unanishangaza hata aupendi maua. Wanaleta kwa kaburi, lakini huyachukui, anakaukia juu tu. Basi sema ni unataka tukuonge? Tokea tungu rafiki ndo hizi pombe kama unapenda kuvuta kujia vepo na siga kama unapenda vitamu ndo hizi sali na shuga na kupenda kuja ama mimi ni kuja nasikia kwa kichwa ni kama unanivutia pumbavu gasia siwezi kujileta pumbavu gasia kuja sitakuhepa mimi kujileta hiyo kwanza sahau mimi kukupenda si hapa duniani, una roho mbaya ya uchawi tena chafu, hatukuwe mzuri, wezi kuwa mwaminifu. Sikuogopi never never hata kidogo, umechukua wengi wangu tangu utoto, umenitoa hofu, nipo nipo na kugojea sina sida, hana jua bado utanishinda, nitakuchunga, hutanichukua kifala, na kabla unikujia naunda historia, ndo kunu baki muda sijui urefu, ukijisifia kuu umekula malifiti yeah. Wewe mwenye unanisikia, usikuwe na uoga wa kukufa, sababu sisi wote kabla tuende mbinguni, kifo ndo njia pekee, na ukumbuke pia Yesu aliipitia.